Kaixo, zelan doa Fernando? Bada, bankura bidean noa nire txartelaren informazioa lapurtu omen didatelako. Fizin izeneko teknika batekin. Baina, nago ez naiz arrantzan ibili. Ai, ama, Fernando, baina fizina ez da hori. Fizina zera da? Biktimaren informazio pribatua, ala nola, pasaitza, kreditu txartelaren informazioa, segurtasun sozialerako zenbakia, lortzeko metodo bat. Honi dagokionez, normalean e-postaz iruzurrak diren mezuak bidaltzen dira edota zilegizko webgune baten antzeko izaten saiatzen diren gunetara albideratzen dute. Bertan informazioa lapurtzeko. Adibide bat jartzearen, bankuko webgunari erreparatzen badiogu zenbait argibide dauzkagu honen zilegizko tasuna frogatzeko. Ala nola, webgunearen esteka, HTTPS-erekin astea eta webaren domenua ezaguna izatea. Adibidez, kutsabank.es. Bestalde, irudian ikus daiteken ziurtagiria izatea, eztekaren eskerraldeko informazio botoia klikatzean, lagungarria izan daiteke zilegizko frogatzeko. Beno, orduan fizinaren kontu hori ez da nik uste bezain arriskutsua. Bankura pertsonalki jutearekin nahikoa da, iruzurretan ez jausteko. Ez, Fernando, fizina zuk uste baino datuago dago. Esaterako, posta elektronikora ailega lekizuken emailak fizin iruzur bat gorde lezakete hauek ezinbestekoa da emailaren igorleari erreparatzea, ezaguna denala ez jakiteko. Gainera, bestelako estekak egotekotan eta batez ere susmagarriak badira, hauen helburua argi eduki behar da klikatu aurretik.